فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع

فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون